Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Царь? М-м-м. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Ты мой хороший. Ты моя сонная кошка. В смысле, кот? Ну до чего ж ты мой хороший, милый? Ты мой любимый.